ဘာလုပ်နေရလဲဒါမှမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်နာတကားတိတယ်စောင့်နေတာဩရှိပါစင်လို့လားဘာလို့မြောင်လဲโอเคမဖမ်းမရအောင်လို့သွားပြီကွာအဲ့လိုမြိုင်နေပေးပေးရိုက်ပေးမယ်ဆဖီရိုက်နေရမဟုတ်ဘူးနေပူလို့အသားရင်ညူသွားရတာစစ်နေတာအာမတောက်သေးဘူးလားကော်ဖီတော့အဲ့လိုမရဘူး နားကြပြောင်းမြန်အဲ့နေချိန်မှာကော်ဖီတောက်လို့မရဘူးဟာဒါမဲ့ဒီညညီမလေးရီးစားလာမှာမအိတ်ချင်ဘူးကွာတိတ်မဘူးလောက်တော့ထင်တယ်နော်ကွတ်တီပဲ ice coffee ရမ်းကြိုက်တယ်ပြောမယ်နားထောင်ဒီ coffee တွေကိုဟိုနားကနေပြီးတော့ဒီခွက်ထဲကိုလှမ်းထည့်နိုင်မလားอืมနည်းနည်းတော့ရမယ်တစ်စိမ့်မှမကြစေရဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ဖြစ်နိုင်တယ်တသိန်းချင်းလောင်းပါလားရှောင်းရင်တကယ်တသိန်းပေးပါလားပေးမှာပေါ့โอเคလားရှောင်းမီသူလာတယ်လား तू อ่ะသူ့အိမ်မှာပဲအများနဲ့တောက်ကြတယ် ကဲလို့မသူ့ကိုကော်ဖီနဲ့သမင်တကာပတ်မယ်ဆိုရင်သူ့မျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဟိုတခါကြွားရင်မတော်တဆမဟုတ်ကြတော့မမီလားမြန်မာပတ်စံဘလောက်ပါလဲ၃သိန်းကျော်ပါလေ ကော်ဖီနဲ့အောက်ကိုရောစပွဲပေါ်မှာရောသူ့ဒူးပေါ်မှာရောကော်ဖီနဲ့တမင်ပတ်လို့ရှင်စိတ်လည်းမစိုးစေရဘူးရီလဲရီလိုက်မယ်ပျော်လဲပျော်စေရမယ်သုံးသိန်းကြီးလောင်းပါလားအဲ့ဒါဝီစီမမီလို့ခေါ်တယ်